fundi eyo ab'ebibanja okwegula ku bannanyini hmm. it is working in bunyolo is working everywhere nze my difference ne mukulu wange muhanga kitaffe yalekayika lusamba hmm. eh, mugamba mumpeeko ejyange nzibunda kubanga vali what if i construct a building in vali yali ttaka luli hmm. kakati today twerimba bwerimbe abasenze kwenze ndaba ba mukampala bano ewaffe oyinza okugwabaga omusenze notaa ewaffe eh? ewaffe kalisite dogugali amaani baziba majalite eh. bajja buzibu bawo bafawaiongoga nti nze mbiraba wano nenseka nti omuntu natema ebitooke byabana ebitooke babitema tekisoboka nti nobitema gwe nogenda newebaka bulungi n'abaana bo nekulaka kubidwa emizimu nebukeera ku macyanga mufu ediini eri wano mwagiyingiza eri waliyo dogomwemwajingiza <laughs> nga temulina justice eh. nti somebody can come and demolish a house nti omusajja najja naga nti yabye ekyapa simanyi kubundi nayola amalalo g'abantu nagasenda eh. eh? natulawo naberawo tekisoboka aw eyekoki ekoki tosobola ate yewamuntu ewaffe babasenzeera jjo nabadde mbasuubiza ah, ah. ngambaga nti notujja kulaba gavumenti ah, etuyambe etugulire ettakakati bwetuvaayo eyo netudda mu politi nti akalulu bwe kabanga lutalo lwammwe how much money did museveni pay uh, abayekera why did they sacrifice lwali lutalo lwabwe eh, nga buli omulumubasafalinga mu myaka muka etaano ne bali amaliba ne bakola ki lwali lutalo lwabwe kati abantu bwe bakeera ku makya ne bagamba nti buno olutalo lwaffe tulina okutwala omubaka wa paramenti sente bajja kuzira tezibazimbya lubuto mm. naye tebajja kukuwa naye wano tekiriiwo eh, eh, bantu babinyab tu kakati mukitegeere hawumakimane nti yomubaka wa palamenti agaba ekitole kya sabuuni abaddeyo ebbanga lyonna mm. nakuwa kubanga bajja ne bagamba temugenda kukolera bantu mumutereke sente zammwe bali okulabagule kati bone batereka sente eh. tebaddayo ah, nebabalinda ku nkomeo kakati era bagenda kuddamu babagule era batandise eddowe waffe naye abagula kakati nti kyembagamba tekasita omubaka abagula kiba kitegeeza mumuwedde talina kyagenda bakolera bwetunuulira it depends on what you call of value fe abaganda omwana omwana tumufunamuki mbuliraayo okujjako abakajanja balese ennaku zino nti firiigi emotoka entebe beki but originally mwenge kita omuwala emberera mama we bamuwakabuzi kato kalunaku lumu akalya yekati mubeera namunyo si kimeme eh! yes mhm. kuba tibayagalako kifuukeko maaso mm. kati you tell me emuganda gundi afunamukitalina kyafuna wayi anoonya bazukulu kyekyokka gundi lwaki abakatuliki bangi nnyo mu uganda abakatoliki baali bangi nyo mu uganda liwansonga nti joseph kiwanuka bwe yajja hmm. yakizuula nga abakatoliki abaana abasajja basala ebintu bingi abantu nibalemesa hmm. okubawasa kiwanuka nagamba teri mukatoliki anafumbizanga muwala we ngaebintu byasaze bisukka siringi kumi togenda kufuna masakalamento abakatoliki tebatandika okuwasa olwo nebatagulukuka mm. in saudi arabia olwokuba omukazi omuwalabu tagulwako mm. omuntu teye abaana bamwaba bagenda okukolayo abaana bamuzanyirako abowaka nemusajja mukulu namuzanyirako eh. ati bali anajjawa mubuwalabu ozanyira kunamwandu nesimwanamuwalabu kasitolaba omwana omulezi nga atambula nomuwala omuto mwanyina era baleeta dokita nebaga nti ono yawalampa muti yawalampa ŋamira oba bamusoberera obulago tolina famiregololi obulago tolina gwe eh. oswaliriza famire obulago tolina kakati the saudi government kati bayina nabantu newunya saudi arabia eyingidde mu bantu obukadde lasatu bumeka nyo wayi saudi arabia yatandika okuwola abavubuka sente bawase gaddafi ye yali abazimbidde enyumba era obuyumba gyebuli gadafi mbagamba singa mwina minisita wa information alina byakola baali badde ga tebabalagakawo america libya mutimumanikyali mm. libya libya ngaogenda muobwino waayo nosanga amayuni nabiki nabiki enyanja okumanya katonda yakola ebintu ezo zibaita ocean mm. amazzi gamu gamu nnyo ogafuula agokunywa sente mbiziri nayegaliyegakyusa bakwata amazzi ga toyireti era bagakubuulirirawo nti gano amazzi gavudde mugundi tuze tugakyusa bukyusa ah! bwogenda emisiri bamagezi ge bayina buli lwolwamu baafu amazzi gongera oddukamu wekka tupurisave water there is a fulu eyabadde ankubira essimu omanye omukyala gwe bayita mpiima konze mumanyi ono yali simanyi wegere nti omanyi bwe yali akuyingiriza ekitimba yiwasipedduaasi oyo omukazi yali afunye abagula amazzi nti okufuladika kwaleke victoria nemudduka nemwagala okumenya amayuma g'abantu these people to just come get this excess water nebagigula this is fresh water leke victoria okutamaku bwoti nonywa amazzi notambulaotambula okujakubira aziyanabikinti mafumbe naye ziriba ziyita sifudu lwaki abantu abali mumawanga nyo muirani naki eh. balwala nyo obuyinja bwomunda eh, kakati ye gadafi kyeyakola hmm. yajja amazzi owasis mudungu mwenyini biliyoni za dolaga eh, south korean company yagaliza mukibuga ye kyeyakolanga bwoba oli muulu akayumba bakuwa kakisenge kimu nedie hmm. bwozaala omwana nebakuteeka munene abaana gyebakoma kugenda munene ni gaddafi ngali musajja wamaanyi kyekitulemeseza wano mu uganda okoleani eh, kugambye nti bagaddafi abo omuntu yenna ayina ekizibu nga bamuwalana amiini amiini olwokuba nti ensi yonna yali emuwalana buli okutinise gyeyafunanga ngaakolera eggwanga lyesimu layini yesimu yayitanga kenya erongoti kakati amiini aba ayagala okukuba essimu sekretari namugamba nti rais wa kenya aja anazungumuza na rafiki yake rafiki wa rais wa, wa, wa kenya mimi, mimi siyo rahisi nibamugamba nti alaini eryemu tulina kulinda rais wa kenya amale okwogera nawe oyogere yaleta mpuma ebintu byonna bibeera motivated by problems tugeze singa obaddo yino muline mukyalawo mulina esowaani bbiri zemuliirawo mm. ne mukyaza abagenyi abaswanza ugandi polopletogula ah, ogulirawo nemugandika kakati bali abagenyi kebamale okulya ffe tulye kubanga tetulina which means any amount of money that will land into your hand mujja kusolovinga ki lwaki gavumenti eno eremeddwa okukola ebintu ebyo bobano kyebakola mm. basalawo sente bazibbe bagule abalonzi this where they have lost nti baddeya buli kintu kyonna palamenti nebagiwamba popula zamuli nebaziwamba aboogerako gebaggalawo kazinze pologulamu zange bazigira bazagala kakati hmm. bane mumuntu gambireku omusajja yasobola okwogera bantu nebawulira niiza zakifuba mwazijjawo sente zandikoze ebigasa egwanga hmm. bazigulamu balonzi anti kinkuwulira nti kati naye museveni kyeyabakoze akatu tekali musente nyati museveni yekenyini zaabwe zonna yazisibye museveni kenyini yeyali tonze omuggula abalonzi nakati yasindisa emitwalo asatu asatu buli erc okugulira abalonzi okimanyi ne kaswit kakikugisa ku bwamaka bwa mm. paliamenti ngaokawaaye naye mwe ekyabakola obiira nawe kyesikiriziganya naawe museveni bwe yajja yagenda nazimba demokulasi nti okuva ku kyalo eros one kanso ne mujja ku eros 3 is a body corporate mm. eros 3 ekola ne bajeti de mm. ngaezijjawa eros 3 erina bajeti eyayo bajeti de yaki <laughs> nogenda kuero si five mukulu tamalisa okosimbe wakati ero si five boto na yo eina budget e budget fine eina mm. budget e. ne singa mukama akuwo mukisa mm. e. no tukake ka standa e. ku mm. ngudo zi wa e. oyizo kwevu ma ero si three ah, budget zawe e. zikola chingi ngudo zo nako mpogo ba mwe chibale mie nabagamba nti mwe chibaganye kasta tokirira responsibility bwe mutuka ku mumbo gwe mmere babagamba mm. omuwumbo gwemmere ogwabeegalagala tamala emirundi wetugubadde bakunonya ne mutoyi but these people cannot supervise egundi eh, bonna basome enguudo zirina responsibility oluguudo lwa gavumenti n'oluguudo olwegombololoba lwa disitulwadisit eh, mm. kakati bo aba disitulikiti egundi eh, ebakwatirayo nti chairman wa district do you know how much money teyeyambisa okuyita mu district kakati bwamala okuyitamu mubamanirenda nawamba obutale natekayo abantu nawamba emyalo natekayo abantu hmm. sente zabamanirenda emiliyoni lwalire mu myezi ebiri eba ezadde satu kakati mwene bwe munagenda ewa chairman nemugaa nti abali mu katale batuyisa bubi e cannot kubanga ajayo sente zeyabawa ziri ngaabagula tezaali nti ntereke sente yazijja wamanerenda kakati wamala okujja mu district nategeera nti sente kati ayina ate kuba naza mirundi egi ayina okubeera nezimuzayo obutaddayo mubamanerenda bamanerenda abamu bamanyire bagamba nti nze siina sente nti mugenda owambe omwalo gwegindi wesasule kati abali ku mwalo ogwo nibwe banaleekaana batya kyeyamani tanyega kubanga amanye asasula banja kakati how do you safeguard this by not accepting somebody ampa sente ate onokola otya nga omwetaaga kuwe sente osobole okuyitakati katuyomba kubanga nkugamba nti enjawulo y'omukazi wewaka ne malaaya kiki malaaya tasuubira nti bakasitoma be nga yalwadde waliwo ajja okukola ki ne malaaya naye lwotalina sente togendayo thats why amtelling you nti wasi the lol lwakifa benaalya abanrm ndi mwogezi wa museveni lwaki abanrm ne museveni banonyeza ababaka ba palamenti abanrm nebatuuka mu palamenti ate nankabirwa namugamba muzeeyi balina kebagamba kakati ati obnrm obanga nabanrm bamusaba sente kakati abantu kebeerondere gwe bagala naye anabawa kobona bamalayate tiyalibawadde sibawera ddala aleke abantu babagunde bomba temwagala mirembe wano nga mwagala emirembe abantu baleme kulaitinga tewali agenda kulaitingira kampala mhm. abantu ekisinga obbaluma bo bamanyi ebyobwa pulezidenti fena tetujja kuba bapulezidenti era wendi ukwalawo the excited people about bobiwin and gundi ayanga people abaabagala enkyuka kiwuka tibo balowooza nti eriyo gavumenti egabaki naye nabazeeyi kati leero bageuse ah, kati nabazeeyi bagala nkyukakyuka nti abazeeyi nabo mhm. ekigwe kankubuulire ebali ya sente ogivangako hmm. abazeeyi babawo emitwalo emeka sigumusemeka kanomubuuza hmm. bakutadde ku bodaboda sente meka okimyeyo mekamutwalo ate bwebatasangayo linyalyo lwate olina kuzikwata munsawoyi naye tolabanga abazeeyi bamunaalya kanyama ndudde okkalyako yes kakati thats the problem you have how do you solve this problem nti epurobulemu soka otule ku kigireeta nti ekigireeta kiri kimu omuntu gwe mulese musuubuzi anti kyembagamba owulirayo abalajanangagwe nti banaye munsgwolowooza nti embaga ensondere nembaga oli eyekwatidde sente omugole ayogera ebigambo byebimu lwaki abantu bano lwaki omugole atwalibwa mu caki nembaga nemugikola is intended to safeguard the marriage tikakati gwotegedde onubawe yono tomulumbamuchachi walimu ate nono omukazi naye nategeera noba omusajja nti bagenda kumonitalinga nti ono omusajja ono omukazi mukagundi nekumbaga bana abakazi nga bononesa ayendera wano nga te nembaga yali walijuu ye kakati mwe bwemunasalawo embaga ensondere obufumbo tebutera kwononeka kuba buli muntu ajja okubatabaganya omuga nti ngaojja ah, okuntabaganya wano kiki waleeta wano nga ngenda <laughs> kitufu yes eh. kakati mmwe bwe munaabanga temulowoozeza sente nze nabuuza omusajja mukulu nga tunaba kubuuza omulungi omulabi wa hgtv nyagala tugende mu messages eh. musindike emessage mubuuze mukulu tamala emirundi muntu awanya nyo nemukuba amasimu alina okwebanimbira nokunimbira nti njagala kuwayoko kasente akakuma akalulu naye ntumiraako buli ali ku simu yange 0725829959 wereza mesagi obuuze mukulutamala emirundi obudde butulese omubuuza ekibuuzo abimuwungule nze nasanga omusajja wa mukito hmm. musajja mukulu musiraamu mukinjaje ndowooza kyaliwona kati ate manyama mm. nangamba obubuka gweoyogera bulungi naye mm. towunzika kote okuwunzika kyeki <laughs> nali nkuliddemuki nga talina kyeyali akuliddemugamuze ekyobeerawo wakozesa ebitolo bya sabuuni bimeka nti bingi wakalya kero zenyama mumeka nti nyingi naye temuliyo mhm. temuli ki yakaka akakolaliyo but for me tewali nze kine kitange bamugaa nti mutabani waalina akalulu naye ezaloga nti mayiroolo yali yakubabuulira ani asaana okuba omubaka wa paalamenti nepolitizainaokubanayes kakati bo nga bagaa nti tasaba kalulu basaba ne banyabo nofukamira ne mukazi wo n'abaana nhawu ngenda kukima mukazi ngenda kukolaki kyekyagana <laughs> okwesimbawo toyagala kwegayirirasisobola situyinza kunfukamiza amukami nge tuherefu yu abaganda bakuga nti omulwadde alumye ejiiko ye yagenda okufa gwagiruma yagirume nze nabagamba nti omwana ayonka mumakubaaga ah. omwana ayonka amabeere ganyina oba ayonkera mukcuba kati nze bwe ngenda ewaffe nyinza okutulawe mbadde engubi era nenguyogomu nenfuluma omanja ki eh, omubaka abeera ne deputy we eh, kakati omumanja ki gwe wafuna omukisa sipesiza wandirakazi we yabagamba yabaana nakulira ku busoga kuno nenyenya akabina tewali yaŋambako hmm. omusajja omuganda kazibwe najja nanjimu kati lwaki mugambamu nafumbirwa muganda ono yekiwala gyekamada mm. ali mityana mm. mbuuza tamala emirundi mm. nti kiki e, kyalowooza ekinabeerawo nga okulonda kuwedde singa bobi waine awangula eh. anti kakati ekinabeerawo oba ekitabeerewo batugamba nti akanafaagatafe naganafaona bagasalira esu mbagamba nti akalugali bagenda kulaba mulwadde bwotamusanga kukatanda omanya ali mugona <laughs> musanga kukitanda avuddeko eh, gamba nti kipalopalo tujja gikuba kipolopolo erina pressure neno hmm. in my opinion issue eryemu oba bulwaini obaani awangudde obaani what we want people to, to know is to understand that we have uganda beyond this tewabere okutingana kutya ogambye hmm. akalulu kobwa president kokwa kagwadda eh. in my opinion kagwadda museveni akawangula nkimanyi that's why naye ngaakawangula mu buntu bulamu oba nga akakutte mu bukwasi museveni gwolowooza nti museveni ekimwogezesa muzuumu kiki lwaki museveni yaziri kusikitedi yemuserefu twadresi abantu mu mateeka abalagirwa lwaki temaliwebyokulonda amugamba titemuddeyo kukuba naye n'atakubayo kitiibwa kye baganyi bobweni ngaagezeyo museveni nosi nti my victory would be nullified singa menya amateeka isure hmm. bajja mumusazaamu byabakamandamusazaamu eh, eh. nga byabakamanda batatebyabakama ah, ah. yasazaamu ah, anti bakugambye batubalinakikubaola hmm. mu mateeka agafuga ebyokulonda alangirira ebyokulonda ayina okuwaako kopi yalizaalisizo ezivuddemu nga yuna ebigwefulumya pasiri nomanya nti nafuna bwekitiobalaba bano bakugamba tugenda kubeera netali sente eyaffe balabe oba ekwatagana eh, neeri kakati tali sente thats one to me what is important be bantu okutegeera nti weha kakati yembubiwayini abaana be yabadusiriza semwogere yakwata omwana we kaloli semwogere nagenda mu amerika nasoma yagenda nani yeka yes. ono eliving stone yemukono kiwanga agambye amuli yatumusubira kukwata kyakumeka me nze byonna kambabuuli mm. eh, bano bonna bemulaba mukalulu muno temuliwo opposition mm. there is no opposition person in this election ajja kukwata kifu kyakumu enaali eh, eh, nkugambye tewaliwo opposition enaali muyerwana yokka kyogamba namuli yatiwemenewenaalimu kankubuuze amuliat yali agwadda mubaka bwa palamenti mm. lwaki besiye gwe yaleeta besi yali wabali nebatuula naye tibayagala kuleeta wamaanyi mugisha muntu eh, bwelaba muwagira diiru yaabwe kuteeka opposition yekimpatiira era nabagamba nti ne bobi wayini naye bebamwerezera nga bamwyitamu ki nafuuka ekizibu abamerika nebamubabbaho nebamutwala naye naye originality naye waaki kubanga bano abasajja batoka ekiseera nebakuba opposition eno nebagimalawo tosobola kukola opposition politics who can fund election, uh, election campaign at a national level ozijjawo okujjako nga bo bennyini abagagga bebakozeeki katumba katumba yesente azijjo ah, ah. katumba naye wa nrbakatumba tmunja kuba namba satu ojja kuba namba satu twagala bululu gundi obwo bukatumba waliwo yabuteekamu nti busooke bulage mbuye lwalijja nga tulabye ku bugwagwa gwagwa <laughs> ono agambye nti bobi wine omulaba wa mu byobufuzi bya uganda bobi wine omukisa gwayina guli webuti mm. mu byobufuzi umasibyeyangamani pureezidenti museveni yatandika ebintu byo nga mwana mm. ekyokubi bobi wine agenze nafuna omukisa nti bwe bamuleeta besi gye bamugjamu ne besi gye ne bamugana nawe ekibiina ekyo kitte leeta yo atasobola nga pulaani yonna ya museveni kuwangula naye nga bwe kyebaagala kuwamba palamenti bo bano bamafiya mulimu bamafiya abasajja abakulu abaleeta bobi waine ne batuuza besiri kakati ate muba bennyini ate nemujja muvaamu omuvuuka ono yayagala oba pulezidenti nyinyiajogaaba mm. kakati ono bano abasajja abakulu bubeni bama nabamerika omubajjako musoveni nabayita simu mwaleta bubi waini nti oo kale muwandike nga mwetonda lwaki mwamuleeta nibaziwandika ebaluwa muhandretingizaamusajja nga baswala nyo naye banyonyola tife twaleeta omuntu watulowooza kazanyizizi naye ate nbaliwo pasi gyobadde ogenda okuweereza ndolooza nti nosokipa bwataba wamaanyi muyingira naye nga gweyagadde kuddizaani kumuddiza buddiza kumuddiza buddiza mm. thats why you see nze mbabuulya nembagamba agumenti zange zibandala nnyo mulowooza trump mulalu si mulalu amerika yalikiriza omulalu okugikulembera emyaka ena mm-hmm. trump bamubba mukalulu bamubba naye basalawo tekulwobulungi bwa amerika wadde oyina abakuwagira tula ku ttaka naye bweraba ndi mulalu nti alemeddemu <laughs> eh. tisijja kuwayo pa ngaani wanudde bwaliita emyaka ago mm. abamerika abo bajja kutula wansi bawandiike nti eh, twalina okukikola yali aswaza amerika naye nga ataayinaki obululu era gyobaolaba nti ono biden wataamu emu myaka ena to help the political parties to identify good leaders in the next four years hmm. bano abaliwo nono omukazi batransition nogenda ekenya ekenya lahira odinga azalwana ne uhuru kinyata nga uhuru kinyata ali ne ruto kakati bwekutuuse nga emyaka gya uhuru giweddeyo ruto yalina okujja hmm. bali abafamiry nezituula ezabagagga tekisoboka famiry bwezitudde ezabagagga rolinga famiries ruto yali mwavu yatundanga mbata ku railway station nkogwe mm. mbazi neziva embanga mm. bamulekera obugagga bwabwe tekisoboka akati kobwotunula mu mutwe gwe yabuuziza ekibunzi abagagga bano abalina sente oba bakuba <laughs> omwana wa nadulinadduka nebalemesa omwana wanjuba bwolowooza nti bayinza okulya obugagga bwabwe nebabulekera bobiwaini bwomutwe ogwe kikukugamba nti abagagga bano abakuza obugagga emyaka asatu mwemeka mwetaano Eh? tebayinza mukombya ku buyinza kyobula mbabazi akomyewo ekintu kiyiika mbabazi ayingidde gebagenda okubaate nga nkubuulire mbabazi asobola n'okufuga eggwanga lino kubanga bwotunulira nti mwana wasa era baali bawukanye nekiruba namukomyawo hmm. bwotunulira ono dos santos era oli baali bawukanye namukomyawo kati museveni naye ategedde nti ababadde bamukuba bamugamba budi timutunulya bintu mm. pulezidenti lwakanonyeza nani tewali akanonyeza nabe walabe yekka wadazitimin walabyeka akalulu ketumaze kuba kasigaza enaku nya sale omulabyeko mukalu mm-hmm. omulabyemu takabaddeemu ono mukodomi wakwa atambula namakutiya ga sente buli kali omulabyemu tabaddewy simanyi ekitegeeza museveni once this election victory nga yiye is going to restructure the government tewali aŋaŋala eno si nsolo njigge agiyiza omuoku tugireeta mu lugezigezi tugisitamakonti ye president mayambala wire mr mirundi tell ugandanis that when they finish voting they should go home not to beatesigondabira nzenzize nkyeyogerera nze mm. this is where we started mm. we must look at the reason why these people fear to leave the ballot behind mm. nenkugamba nti safeguard yalibaddewo yali purezentative zibaabesimbyewo kuba bali purezentative abesimbyewo emikono gyabwe gyekikola mu kooti nti obulu tububaze nga lwa abesimbyewo era tukoze tutya like mu medicine singa famireyo tekakasa kiki kikusse baleeta dokita wa famiry naparticipatinga mupostmortem report kakati netugamba nti ekizibu kyabano abesimbyewo tebalumirwa muntu gwe nga kibiina hmm. balumirwa kibiina okusinga gwe omuntu wa bulijjo naye nalembo bagitunda nga bayagadde <laughs> size dps edda upc hmm. kakati kyetugamba ti ono obuwo bwe banamugula sente nasayininga ebivudde mukalulu eh, nga bifu omuntu abeerewo akuuma akalulukyekyalibadde nti instead of agent naye era bonna ne bonoga nti omuntu abeerewo akuuma akalulu ke tebugenda kubalibwa mu kitundu kimu bano babagamba nti tubeerewo tetuddaka nze mbagamba mugenda kuleeta tension yabwerere temusobola kusiiba lunaku nga mwetunulidde mmwe aba museveni n'ababobi wine nemutekuba oba abesimbyewo ababiri ababaka ba palamenti kubanga mu buli kalulu mbabuulira the race is always reduced to two kituufu buli kalulu konna era kati kasigala kababiri kababiri niwaffe nasigalatwasigala eh. babiri era kakati omulaba nti tumukunde ye yadduka okumusiba naye erangirira nti presidential candidate kati imeni kyemuggwako ebula enaku mmeka bamunywe kati alina bobi wayini bwati kubanga bobi wayini nebanamwongola alina ekibiina kakati yona <laughs> mm. alina kwebereka ku mugongo gwani wa bobi wayini for future protection tumukunda alina kwebereka ku mugongo gwani kuba baliya basimattuka nebamugaa nti obwakuno tebukya ogambye otya nti ndi presidential candidate ah, tukulinde ate omulamuzi yabagamba naye banna omusango omuvunaana omusajja ono nga mugusiriikiridde tegutambula bobamanyi bobamanyi webanamukwatirao <laughs> banamukwatiratuwumulemu so tukomewo uh, nemesaji zino zimalirize mudakiikaaoudubi mm. to go home and wait kuba omusajja talitaga nti abeera mu ffumbiro bwetolinamu bantu bewesiga bamizi mukalulukobatonoyabalasentebagala sente abantu bawano kakati gwononyeza akalulu yonna nokanonya nabagamba nti omusiguze tawerekera bagenda kwanjula mm. yakwanira kukyalo kakati buli lwolwaja nawano ntolina sente opponent we yategeera nti kizibu kyokukuuma ki kuba kakati kwolina poling station kakati poling station kyenda mukaaga abali kukalwako binoba kuli ekyemisana ate akalu bwe kaggwa bwotaba mugumu yavuwalira ddala wayi bakuga nti batubye bwemutuuka mu kooti gwobatambuza gwoba kuli ekyemisana nze siwaaba nze siwaababa nga babiddeawo enkoma abaganda bagamba nti mm. obwami tebukola ki mm. tebuwozebwa kati wiiki eno mugenda kulabaga manerenda agagyewo akalulu obadde ah, ah, okalina nze bansindikira dda eh, mesejakalulu obadde okalina nemunanga okukakuuma okukakuma kwetagisa emiliyoni aga naye nga nenyumbayo anagigula bamulina bansindikira dda mesaj mbu bwe mba nineetaaga okwewola sente ngende ah. nze seewola sente kakati abo ti mubantu booli nabo mulimu abooli ddala yes butereevu buli saidi yonna kati wana akaliwe kasingira ddala okubeera akazibu ennyo yes for protecting your votes unless you have committed people be batasobola kugula abeeri wiringi okukolera obwereere nalaba omuvuka namutya omuvubuka oyo ali bwazze nawe bantu yalina twamuyitanga kinyoozi sajjanga wa dp omuvuka muto committed man nayebayagala bamugjeko ezo gundi declaration fom hmm. owadi hmm. nebamuobukadde butaano nagana nga tazikwatangako naye kati yayita mwamu waaki eyayita mwoyo bwe yaganira ate mwina okitegeera nti buli kalulu lwe kakomawo ababaka ba palamenti kikumi abagwa from ca hmm. kikumi kigwa kakati ekikumi ekyo bwebataba benalem makumi atano gafa olwamabanja bamanirenda gebabawadde kubanga ate ono ayiseemu bamanirenda tebamuba bubi mm-hmm. kubanga ye olutuuka mu palamenti bamuwerawo miliyoni ebikumi ebi byagula motoka nasasula naye ate gwagudde ono adisoni kukugwako manirenda takusasira mukikobeweza sizitulaga okuva mu ca ababaka ba palamenti kikumi bebagobereteekabo obulungi naye emyaka egigenda okuyitawo esatu ngaataano bafu olwa puresure yes kagati bwotuli abasajja nga bano nga bakisamba mugerwa kisamba mugerwa yalimu planing kisamba mugerwa mukinaana namulaba mu depi kisamba mugerwa yasobolanga mwenge ku kyalo mm. nafuna sente neyesomesa ne phd agifunye omusajja omukulu mm. eribaforce kisamba mugerwa abasajja bayogeranga ebibi naye abadde akitiivu nga ye n'omulimu obadde omulaba nga akadi singa kiseka katulaba gondi ekintu musoke kintu musoke mhm. esaawa kumi nabiri abazze n'ebintu byemukatale okubitunda biki yalima emulimi singa kirunda kiva ejjinja yali teyali mu gavumenti nga yina gyakeera okukola yalibadde yafadda omuntu yenna kasitaabula gyakola bafunye obuzibu nabula wakera okukola nakera kutula abasomesa abo era bwebamuritayalinga tamala myaka kubanga okujja mukibiira nawandika nayimirira nakola kyekisasaiza eyokka ritaya mm. kimwandisi abalungi abalabira itgtv programu yaffe talabe tebitambula kakati nno bano bebakirabira property consultant batunda ploti ettaka amayumba ku lugudo lwemityana basangibwa jjeza okuli eh, kunamineku egeza ku namirembe stage ne ku namba yesimu noti musanvu noti emu nsanvu asatu musatu kyenda mu munaana bwe bakirabira property consultants batunda poloti ettaka n'amayumba ku luguudo lw'emityana nagenzeeyo nga amayumba malungi nyo ne poloti nga nungi egeza ku namirembe roodi akati bali ku simu noti musanvu noti emu nsanvu asatu musatu kyenda mu munaana mugendeeyo babaguze poloti ezitali za mpewo mugendeeyo babaguze amayumba agatali gampewo kubanga omusajja oli bambi musajja mulungi bulokole ate twayogedde bulungi nemusiima ate nakwata ne mukawali gusewo hmm. namba nti genda okuuma akaluga kati we simulangira kalango ke kano nagenda nafuna naye sente ate nga musajja njagaliza ebirungi hmm. nange ba simwagaliza bebakirabira propat consultant hmm. si abatunda protisi bali ku simu noti musanvu noti emu nsanvu asatu musatu kyenda munaanaye kati gayinza okugamba nti tulaba mirundi eyo eyo kampuni ya mirundi gyabeeramu nina omusajja eyo nti kampuni eno etunda ettaka wata amaleeso yamunyaabwe mm. ate agandikwa nti tegamanyikuuza mm. gwe firiji yange wakitwalira bwe oyugira naani e, bamanyi tambala nti sandi ziyiwo yateekamu nga tekimanyi kati waliwo agabbi naye nangu neereegamu <laughs> kubanga eyisimu yo njagiweereza fayira asinjidde eh. manye ababbi kyebakola mm. agenda nakuwere akati bamanyi tesimu eyange 0752 mm. twazifuna zezasooka mm. i must be an old man with the children and relatives kati omubbi aweereza am in a meeting send me at least 50000 kakati yalo gwe bwotunulako alowooza nti nina abaana obaki obaki meeting ki eh, bazibba ezo simu zolaba waliwo ekyateekako send it to this table number first of all you are begging for money and you tell me lwaki seno gyokubiddeko <laughs> nengikikubira nengikikubira ngenda kugitta temumanyi <laughs> eyange 0752 63041 giri kugikolereko obubbi olabe kagati waliwo omusiru omulala nagenda mm. nga yesiriwaza alowooza nti ebyuma byange nange genda nondebera yefudde ndoza ayina bwe yayambaku sente hmm. amulikodinze kakati bwamulikodinga byayogera nikajo eh, eh, nobusiru bwako naye oba kuyingira mwange wali wali owende kasajjagwekakola <laughs> eh. nekalyoka kakirekera omusajja kakati omusajja naiba wange kanaiba wange ajjao atuma abaana bange waliwo omutoka yajja wanekira saawa bbiri nekumaona ogwokubiri neyeyandikira akantu kano mm. kakati nsaba sente namugayo gwe kyewaleeta okimanyi mm. amwiveriweya mbeera ku ledio mbeera ku tv wakitubona kale mm. eh, gwe kasajja gondaba wajja nemotoka ewange ekiro naye nemotoka yonginonya kubanga baagiraba eyakutuma eh, okundeetako olugezigezi nti simanyiwo ntekirabiki bulijogoli wa misa gwe kekukwata kengalo gwe enjoka zijja kutukuta nange mubire ku simu zange nti esimu eyange oyinza okugikuba wesente ono yemulumba <laughs> arafati ngaali mukinda bityana eh, eh. mbuuza tamale mirundi alowooza lwaki museveni kati lwaggulawo ebintu nga obutale n'ebirala lwaki teyabiggulawo dda ah, ah, museveni akyaggulawo obutale n'obulala hmm. fasobola kulaga byakoze hmm. ekyokubiri olabanga basente mm. era bano olwokuba museveni sente yazisibye nga tewali sente omanyi nti babadde bekalakasira ku kitebe kyenaalemu nti museveni abawe sente olabyeko museveni ngaagaba sente mukalu he knows his election can be nalified therefore he can gand commission factoryatugene emitwalo asatu asatu kitagula badulonzi facilitation nga bwe bakuwa amafuta Eh, nga ate ndaba bazigabira ku kyala bantu bagende banywanywe banywa ate raja nti facilitation kubanga toliragamba kembe nga nina banzikiriza abantu bikumi ebi kati gwewe tofumba mmere nfumba yes ekyo kakati ono akugambye gozeemu ekigambo kiri nti bobi waini ne bwe bituuka 226 tewali subira kufuuka pulezidenti bano basinzira kibuyeinaokukola alliances mm. bobi waini alina okunyweza ekibiina ki mm. ekyokuli bulwaire yina okugenda okusoma mm. tyeggwanga weritulse yomasibe ngaoli muyivu ekyokusatu <laughs> bobi wayini alina okukola alayansi nabana abalala mm. kuba kati alina okwetagula kuba lyabamuleeta mm. abeere opositioni ki liada bobi wayini kati alina omukisa nti okugjako ekiseera nikyabeni kiwanuka tetosobola kufuka pate nga toliyo kakati bajja kutuuka eri mu pate yabwe nga yetaliiyo beerondemu kifo uh, weevo beerondemu leader of opposition what will you do to them nga gwe chairman wa nuuf ate ojja kusigala mbali kakati kino ekyokugamba simanyi yo senye enku simanyi gyani mm. nti ajja kuvaawo alitayininge ye ono ayingire what if the electoral commission reject a by election over what ogenda mutwalire nti oli mulwadde Eh, senyonyi yagamba jakuvamunze eh, ah, ndi musanyufu nnyo ti bobi wine ekintu kyakoze mu myezi gino emitono eh. besiita kikoledde emyaka anyenyezeeranaaganemusevenobunafuwekempandiise ah, mm. nkatumi going back to the drawing board buli muntu yenna kati alina okuddayo abasalawo babe sente zamasanyalazi babe sente za covid babe sente zamasimu musobe nabagamba mugule radio ne tv abaana balabireko ewaka nemugaana biliyoni 65 nemuzibba nga mulowooza nti zemujja okuzisa abantu azikutte temufulumyeonekanerugabaagate nesente nazo muzitegeere ti sefugadi yasavisi delivery onekaine rugaba robert mm. akugambye nti what fundamental change can mseven do in the next five years at yeah. his age and yeah. the type of people around him afriket ayuse anti nkugambye yeah. the first of all do you see mseven moving with the end of these people omulabyeko mm. mm -hmm. and fact the most active people person the secretary gen even kigongo toyinza kutegeera nti oliwo akakiiko kakigongo mm. nange nategeera luvanyuma tolabawo kampeni timu eri sirias no e kakati kitegeezaki museveni is going to restructure his government is going to restructure parastatos ategedde bazibiramu yayimiriza emiliyoni ebikumi bina erya dola ebyali byamasanyalaze nga biraga mubeya oyo omukazi oyo gitutu gitutu gitutu muyambe eggwanga notunayanga ono omukazi aguma bubi wayini kano banakiwala nakiwala mubi sente zabavubuka bafube mba okoze bebaleta bubi wayini notunira music industry bobi wayini agikubye kutaba kubanga bobi wayini asobola okugenda nagamba covid oba atufunye vaccine obaki ajja kugenda ti nebaza balonzi kirukesi alitovumani mpitirivu mm, bakusasira bakyada muzifu tebasobola ne mayinja bamayinja bakyada muzifu tayinza zikwata e ono simanyi mpologomaania yayo abadde avuma abantu ono avuma museveni anadamu okuvuma tasobola yes jennifer gundi ono fulufiga ah ono omulenzi ee ono gundi simanyi bantu bayayana e tomumanyi oyo omuvubuka muyinako nolugandamanyikenzo kakati eyo eh, music industry e ekozeyo efudde lukwati banadini abo nabo tuletaga kufuna bapya nona nabo bafudde bafu kubanga kati webuuze lwanga ate bubefuka nowenabembe <laughs> kubanga ye lwanga tamanyi eh. enjawulo yaluwalira ne kazimba eri bweti mm. mukyala wa sabalabirizi kazimba mm. emirimu gyakola niyagiteeka musente ndowooza puresident oba kazimba ate luwalira mukyala wakolaki luwalira yize eririgiasirita siwakuzanyirako lwalira talimu bya politics ebyo lwalira bo balyoyi bani oyo bebawamala bebani abo tubategeera nti mm. abo bo balyoyi baki bamyoyo kakati ono kazimba ekanisa yamukuba nemubetinta ekanisa nerimirawo bali gikonya ekiro nagamba ono omuvubuka wemengo nemugamba muvubuka gwe toyinza kuzimba ngalabimba julemu nogizimba mukibuga ekitundu kyani engalabi ogimanyi babajambaje giwunyeko babajambaje <laughs> waliowuliddeko nti omwana wengalabi wali okiwuliddeko nti mubuganda bamwita mwana wangalabi engalabi embajulemu omuda gwani kabaka nayita ngalabi embajulemu buganda mbajulemu hmm. namugamba gwe muvubuka gwe bwaligenze nofuna emotoka e, nekitomera notegeera nti wakolaki katendekagatigosokolabe hmm. ediini abekibuli mbadde mbatenda nti nyumba yakakungula okuva edda nedda ebaddeyo ebwakayita ensinga yamaanyi emotoka zabatuddeko ziti ati ate tumanyite gavumenti yabawa emotoka atebokedde najaze kuba mm. nalyoka alwana era muzatalwa ani muzata muzata akasajjaina omutima omubi nekakuba mukaa muzata nga balwana ne mutani wa muzata balwana ekiyumba kyankoko mm-hmm. akasajja kakubya sikatonokagee nti balwana ekiyumba kyankokonekalinda rajabu kakati ndina z'omufu akubuuza nti ebikolebwa ku banansigwe bikusanyusa biriwa ebyokubattaawo kubasiba n'ebirala bwenzekankobaolire mm. kiri bwekiti ebyo byonna byalibadde mulimu third fort ti mulimu ekibinja kwaganiza embitunule nembiraba nti waliwo alimu eyekweseemu kuge nti bobiwaine bali bebamuleeta kakati ate newabaawo agamba nti banyingiridde mugezi yo talagwa kakati ekyapamu kyali ki ekibinja ekikuuma pulezidenti babatwalamu nebabatwala mu poliisi naye nga basigaza kamanda kwabe mm. ngebiragiro babijjawo eh. kyokola babazungu tebanyegako kwocyola nemuseveni tanyika kwocyola mm. ye abakola ebintu ebyabakolaki kakati nebatandika okutwitinga tabani wa museveni yayagala okutta pogwaini yakolaki museveni mugezi naleeta mutabanaye namugumira mukibinja kyekimu mm. lwaki bobwaini teyadusa baana lulinga olutanda kikwata ekitegeeza kwesoono alina ebobwaini yakola bino mulimu thadi force ekola ebyo thats why iter you nti bobwine must be protected jealously protected by muhozi nyo kubanga ekimugwako kyonna bagambani muhozi na president yes era nze nasanyuka nyo nga purezidenti akomezawo mutabani wakoleki kati bano basajja ba bobi wine bebakwata babakwatiraki andi kakati kankubuulirnokubatta mukyemutamanyi kiri bwekiti hmm. museveni yabaprovoking into battle hmm. nebakola eri right gyebakola kakati nti gye baakola nti nabagamba nti nafuga emotoka netuga waffe mukyalo naye nalaba ebintu ebyo the riot was well coordinated mm. nti olwampa clearance ekyengera natuuka erukaya nembasangawo abokya ebipiira byange nga bokya emipiira mipya waliwo loole ezakulemberangamu nga zigenda zisuula emipiira ani yali agibuze balina communication nze nasanga byokuba amayinja ne polisi mu nyendo nayitamu nigwe wabawonerawo anti baali bamanyi bakumanyi towagira baali bamanyi kakati nenkomawo afuta efeiredi kuba basiba ne babamalawo bazuula lola ey'obusaale ani yali agirirese gavumenti teyogira oyo abo abavubuka abo ekikwemunyisa ye museveni omanyi gonya kyekola mhm. gonya edda ku lukalu nefuuwa ekivundu bwekyo teyasama obusuwera nebugwamu akanyi kalina nokujja nekakwata nemumanyimu ewumba omulundi kakati bano tebategeera mm. nti abo bannabe mulaba bakwata bannaabwe bebakwata luli mweyo rayot bebagenda babogera ani gwokolagana naye eh, kubanga kyafairinga naye nze ekintiisa kikino ti president museven eyali eh, agenda okulaba kaweesi nga kaweesi amuwadde appointment okumulaba kulwokubiri ne bamutta ku flight hmm. ono omusajja omukulu w'ebikonde weyavaayo nga president nagaa nti tubadde mu contact nga agenda kumusinkana ani yamutta ani yategeera nti agenda kusinkana museven thats where the problem is nti gavumenti wudukamu obuopinire netubulire nti yofe tumukutte ono agambye nti nno ddala byabakama analangirira bobi wayini nga wangudde nze muzukulu wa muzeeyi wano mundeeba hmm. ti bobi wayini bwolaba bamba bazi bazze bwolaba bandi bazze hmm. bategedde nti ekintu kyaffe kigenda mu muntu gwetutamanyi amerika yamala emyaka emirala amerika yamala emyaka nga atali musematalo wakubiri tafuga amerika hmm. eyosooka yali kata hmm. nebaddamu amerika nekugaa tebafuga amerika tatoloaamerika nga tewagenda ku vietnam era babuuza bush tigwe kitawo yakweka tewagenda vietnam nga balina determinanti ki mubabuulira hmm. nze ndi musajja mubagamba tyabalwanyi kakati kenkubuli generationi bwejja mwenna ebeerawo mm. gwetunulire obwakabaka obwakabaka kasita wabeerawo kabaka omulala abadde nabagereka afuukani namasole namasole mm. alina loolo kakati kankubuulize galanga weyafa rebeka akolaki yalaga wagoe kuba salivakiri tamuyinaakoki ah, tamuyinaako fyucha kati yaddayo ewoono gundiwamudinka e azalimu mbo banuwa alina bali bana balwana e, mutabani wa galanga ayinaki mu gavumenti ya salivakiri talina kakati wansi e, yowa gurupu gozi buli kimu kigenda buli kimu kigenda which means bana abasajja abagenda mu nsiko yabwe tebayinza kukenti oba omwana wanadulibembaoko nayekakati ate museveni emyaka bano batuyambye okumutakulako olutalo kyobulaba mbaga nti mbaba zasobola okufuga eggwanga omulungi omulagi waegwangaetaala eh, bubweniziya mm. bubweni kyakoza kikoze what is important eh, the biggest challenge to bobwin now mm. is to maintain himself nasigala mubavubuka banne kubanga ate gavumenti webula kyekozeewo gavumenti webula kyekozeewo abantu bajja kuyika mukibuga kubanga soka otegeere 35 years omwana yali womwaka ogumu nga museveni ajja mubuyinza ayina emyaka emeka kakati kitegeere nti ate opopulathon yaffe yabantu obukaddaana abato baliko bamekakati kitegeere nti 5 years from now omwana wemyaka 1 ajja kuba alonda omugatte ku bano baki abanyiivu oledi abakambwe abazimu kati kitegeeza if the president has not deliver in the next five years bajja kuyiika mu luguudo nebwobulokinga nebwobulokinga nti tugula opposition yonna tugimabajja kuovapoweringa bayiike mu kibuga kubanga the president must address the current situation yabavuka balinini disgrantled ate nabali ab'emyaka ekumi n'esatu nabo abakwatireyo bajje abateeketeeke tuleme kufuna ate an additional number of frustrated people eh? kalenakola lwe tutambudde pulogulaamu yamwene bajjabaddibwamu olunaku olw'enkya mbagaziza ekiseera ekirungi ekyokulonda kyetugamba nti no mulonde ate mubeere n'emirembe temuleekaana temwekalakasa oba okusobolwa okukuma obulamu kubanga omulamu yabeera omuziraomufu ah, ah, tabeera muzirafe tulabye ku kulonda kwa mirundi emeka mm. naye abaafiira mulayosizi yezasooka balabe kukuno balabe kumbogiwayo mm. ensuwa etayatisa eddayo emugga mm. omukazi kale gazaale omwana yaafe afuna sipeesi ezamu olulala the most important policia thing osambodde kwekubeera omulamu mubeere bulungi mweraba